Parede fortalecida! Cinco segundos e contando. Repor munição! Nossa, Dispositivo ativado. Tempo depois, Fiquem de olho nos inimigos que tentam desativar nossas bombas. Essa escada por quê? Eu realmente sei qual é sem Nova gravação ativa. Rastreando inimigos. Não abriu esse bomb não, Max? Não. Eu abro, eu tenho um shot. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Não, não, não, Max tem birbinha. Max tem birbinha. Tem como abrir também. Cuidado com o fuso. até agora eu não tô sentindo nada com o em cima. Eles estão dronando ainda, já. Preparando o A câmera da garagem tá, tá, tá aberta ainda. Tá ah, fica pra destruir. Bomba localizada pelos inimigos. O Proteja. O Sleep tá indo pra porta principal. Porta principal. Rastreando inimigos. Dois pontos cara, tá? Tem dois portas principais. Agora tem, agora tem. Não, Um vai ter matar a cozinha, vai ter matar a cozinha. Tá vindo